Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials i en esta 44a edició ja veureu que vos hem dut a un convidat molt especial. Soc Pere Fuset, vaig néixer a València, al barri de Montolivet, l'any 1982 i en l'actualitat soc eh, portaveu municipal de grup Compromís, regidor de Cultura Festiva i Administració Electrònica i president de la Junta Central Fallera. Eh, molt bé, Pere, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Eh, com has dit, no? tens, tens moltes ocupacions a la mateixa, no? que realment se podrien resumir en una o en dos, que són la regidoria de cultura festiva i la porta, la porta Mm. Sí, són dos dels, eh, possiblement de les coses que més càrrega de treball generen en, en, en una regidoria i, i bueno, són dos fronts eh, importants, eh, el, per una banda ser el portaveu d'un de, de dels grups, eh, el grup majoritari del govern de la nau a l'Ajuntament de València eh, i d'altra banda pues, eh, la regidoria de cultura festiva, no? que és una regidoria molt peculiar, també amb uns horaris molt peculiars perquè òbviament treballes amb una xarxa associativa molt, molt gran i per tant, doncs, a banda de les hores de despatx i de gestió, hi ha molts actes eh, als quals assistir, eh, requereix molta, molta dedicació des d'aquest punt de vista i també moltíssimes reunions, no? perquè són, com dic, molts agents, moltes associacions, no només les falles, que, que és el principal teixit associatiu de la, de la ciutat, sinó també moltes altres festes. No? Per tant, sí, tinc <laughs> possiblement dos de les coses que més, que més eh, compromís eh, requereixen. Mm-hmm. Eh, molt bé, Pere. Eh, esta, esta entrevista anem a fer-la un poc com els llibres d'Elige tu propia aventura. Comencem amb tres preguntes i tu elegies per on comencem. Molt bé. Me, la veritat és, era molt aficionat quan era jove a aquest tipus de llibres, encara que confessi que de vegades mirava la, la següent per veure si la decisió <laughs> era la correcta o no. Avui vaig, avui vaig a, a pelo. Avui les decisions correctes tocarà prendre-les, suposa que com en l'Ajuntament sí o sí, uh mm-hmm. -huh. en incertesa. I bé, eh, tenim tres dates, no? Una data és 1990 i el lloc és Luis Oliag. Uh mhm. -huh. Una altra de les dates és eh, la nit de la planta de l'any 2000 uh -huh. i la última de les dates és novembre de l'any 2000 i el lloc és internet. Eh, Però on comencem? Eh, eh, va, anem a quedar-se un poquet prop, perquè si no el vertigen que t'agarra... <laughs> Va, anem a, anem a l'any 2000, a novembre. Molt bé, no? comencem per novembre de l'any 2000, no? que és eh, la data en la que decideixes fundar un portal web, uh -huh. que seria el millor no? el portal web que te donaria també un poc de coneixement, més uh -huh. enllà de un, dels àmbits diguem, més estrictament personals, que seria el web valencianisme.com. Uh -huh. Què era o què és valencianisme.com? Bueno, volia ser un portal del valencianisme de construcció, no? Era un lloc de, de trobada, i, i, i encara ho és, però en aquell moment jugava un paper molt, molt important perquè bueno, veníem d'anys en els quals eh, havia acabat ja la batalla de València, tal i bueno, entesa d'una manera estricta, eh, però el conflicte encara pues, cuejava i, i bueno, jo crec que, que el valencianisme necessitava punts en comú, no? i trobar punts en comú entre gent que, que s'havia plantejat la seva ideologia front a uns altres que també se denominaven valencianistes, no? a, la seva, a la seva manera, cadascú a la seva manera. I per tant, doncs, n'hi havia que fer conciliació, n'hi havia que fer eh, reconciliar i, i acostar postures i, i d'alguna manera fer, fer entendre que no podia ser que el valencianisme plantejara el seu conflicte entre si no? I, i que els valencians sempre estigueren havent de qüestionar-nos què som, qui som, què volem ser, perquè això el que feia és pues, que al final el valencianisme fos una proposta conflictiva, d'autoconsum, dirigida a un públic molt, molt minoritari, i que realment el que calia era buscar una proposta de consensos que, mirar, que mirara el suís el poble valencià i que la identitat valenciana fos una cosa atractiva, que no fora un conflicte. I és un poc el que se plantejava, no? Jo reconec que, que possiblement en, en llarg dels anys he, hem, hem mirat un, he evolucionat un poc no? d'aquest valencianisme de conciliació que, que encara se mirava a si mateixa a l'ESPI, que tractava de bueno, pues superar un poc les diferències entre el que se coneix com a catalanistes i blaveros, no? Uh, una altra cosa que és el barisme de construcció, que ja directament um, està reconciliat no? i el que busca és connectar amb la, so la societat valenciana, no? amb el conjunt de la societat valenciana. I això doncs, l'any 2000, que, que fa ja 16 anys i, i pareix que siga ahir, però ha passat molt de temps, pues, en internet no n'hi ha un espai així. No? De fet, pues, va ser una de les primeres pàgines eh, valencianistes que, que n'hi hagueren, i la veritat és que va servir doncs, per posar a molta gent molt diversa d'acord, o, o com a mínim eh, en un mateix fòrum, y una, una, etapa muy chula de, de, de, que, que, que, recorde no? de, la, de la meva vida. Uh -huh. eh, podríem definir-ho com a portal, com a lloc web de notícies, com a fòrum, uh -huh. com a plataforma diversa, com, com definiríem això? Jo crec que era, era un portal bueno, quan hi havia recursos, hi havia, pues, per primera vegada tenies accés a fotografies històriques no? que la gent no, no havia vist sobre eh, determinades manifestacions històriques dels anys 30, el valencianisme dels anys 30, eh, documentals o reportatges sobre pues, això, no? coses que, sobre el, les qüestions normatives, sobre, sobre la senyera, episodis valencianistes que la gent no, no coneixia de la seva pròpia història, però també tenia pues, la part del fòrum, no? Eh, un poc era, era un poc com el foro cotxes del valencianisme, en el qual pues, gent molt diversa pues, se plantejaven discussions, no? algunes d'elles quasi antològiques, no? De, relacionats amb els temes sempre, pues, això, els temes que, que sempre han generat eh, polémica, Pasiones. ¿no? Pasión en, en el valencianisme, ¿no? Desde la, els símbols, el nom del territori, la llengua... I allà anava gent molt, molt diversa, no? Molt diversa, que al llarg del temps eh, molta d'ella ha confluït, no? I han variat les seues postures i, i han convergit d'alguna manera, no? Hi ha altres que, que no, no? Però, però, bueno, jo crec que era important que mm, parlar, no? I, i en aquells moments, com dic, encara era una cosa molt interna, de, de un, de, bueno, pues, molt, de la, molt de la secta, si, si, si m'ho permeteu. Però jo crec que, que fent un poc d'història pues, s'han fet coses interessants que al final s'han eh, han quedat. No? Vam donar un suport, per exemple, al Consens Normatiu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, eh, i de fet participaven alguns dels que són, són acadèmics no? en aquest fòrum hem fet campanyes com per exemple per les, per les seleccions valencianes, no? la selecció valenciana de futbol, per exemple, va, va coincidir, no dic que, tinguem, que siguem els responsables, però bueno, va coincidir en el temps amb una campanya eh, per la seva posada en marxa, fer campanyes per el retorn de la, la dama d'Elx, i tantes altres coses. No? Uh -huh. eh, de fet, no, això que comentaves tu de, del Consell Normatiu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, eh, tu, junta una persona que actualment és acadèmic i que ja uh -huh. passa pel nostre programa, Belar Saragossa, eh, diguem que impulsareu un manifest a favor de, el, eh, de la doble denominació de la llengua valencià-català, mm. que de fet és una cosa que després es recolliria, el recolliria l'ABL en el seu dictamen de 2005. Mira, eh, el tema de la, de la llengua, jo crec que molta gent, mm, fins i tot molta gent dels que neguen la, la unitat, saben que en el fons és una qüestió de noms, no? Però una qüestió de noms no és poca cosa, mm? perquè els noms, eh, eh, bueno, està la part emocional i, òbviament, i, i bueno, és que els valencians sempre l'hem dit valencià a la nostra llengua, no? i per tant, eh, des, de, des del segle XV pràcticament, i fins i tot abans hi ha, hi ha referències a, a una identitat pròpia dels valencians com a, com a tal, i per tant això passa també a, a la llengua, i per tant jo crec que això s'ha d'entendre eh, eh, amb, els que, amb els, la resta de territoris amb els quals compartim aquesta llengua. No? i moltes vegades en discussions acalorades en, en gent que nega aquesta unitat pues, acaben diguem, pues que no lo llamen català no? i al final acabes veient pues, quin és el, realment el, el grau del problema no? i quan mires també la història no? veus al llarg de la història pues, fal·làcies útils, no? com era dir-li Llemosí. No? Pues Llemosí era un nom que, que no volia dir res, <laughs> val? perquè realment no, no, la llengua no era, no, no era no era llemosina, sí, però era, el que volia dir d'alguna manera era que això, bueno, pues que com, compartim llengua, però no anem a donar-li el nom de cap, cadascun dels territoris, no? Hi ha intents també històrics, no?, com el de Nicolau Primitiu, per dir-li allò del bac bacaba, no?, la llengua bacaba, i dir, bueno, pues agarrem el del valencià català balear i, i diguem, no? I clar, hi ha moments històrics de Rat Penat, en el qual i la centenària associació valencianista en la qual eh, tots participaven, catalans, valencians, balears, y se, se, denominaba la Sociedad Amadora de les Glòries Gemosines, eh? y tot funcionava, servia, era una fal·làcia eh, útil, perquè quan dic no, no era una realitat, no era una llemosina, però era una manera de no, de no ofender a ningú. El que passa és que bueno, passen moltes coses després d'això i, i al final, clar, voler mm, alguna manera contraposar les denominacions a, a la unitat a mi em pareix un, una cosa un poc eh, suïcida no? per, a, per a tots. I en aquest sentit, jo li dic sempre valencià, i crec que... I li dic valencià quan estic així, quan estic a Barcelona i quan estic a Mallorca. I jo dic que els catalans parlen valencià, parlen a la seva manera, no? I jo crec que, que això s'ha de fer entendre i que per tant els valencians tenim dret a dir-li valencià també fora del nostre territori. I nosaltres el que plantejàvem en sentit, en el manifest, era que teníem dret els valencians a denominar-li valencià i que aquesta denominació fora compartida amb la, amb la que és, amb la que és internacionalment coneguda. No? I així ho vam plantejar, això es va costar amenaces, de, en alguns casos pues, prou severes, cridades, eh, etc. i uns moments pues, eh, prou crítics, sobretot quan, quan tens 20 i pocs anys. I, però bueno, eh, com dic, va servir, per exemple, perquè la Constitució Europea s'editarà en valencià i la variant valenciana de la llengua, no? I la Constitució Europea eh, tant la que se va defensar, que se va repartir des del nostre territori com la que se va repartir a Catalunya, pues, estava en, en València. Uh -huh. I també una de les iniciatives no, també a favor de la llengua, podríem dir, fon la, el, la, la iniciativa del diari Parlem, de mm. curta vida, que durant l'any 2003-2006, encara que també podem mm. posar la data de fusió un any abans i no passaria res. <laughs> Allò va ser... Clar, és que cal pensar que jo en aquella època pues, tenia 20 o 21 anys, no? no era era prou jove i, i, i bueno, pues, internet era una oportunitat que generava per, a, per al valencià, no? per a una llengua que, que tenia tant de tant d'obstacle en, en, en el paper, no? el, els diaris en paper, s'han posat moltes iniciatives, però mai han, han tingut massa suport comercial i internet t'oferia pues, un palmito d'oportunitats eh, prou, pues, prou ample no? i prou econòmic, sobretot. No? El que passa és que jo continuo pensant que per a que un diari eh, estigui en marxa ha de tenir una viabilitat econòmica i ja té un ampli espectre, no? no pot ser un pamflet. Jo crec que en aquella època doncs, bueno, l'Ari Parlem no deixava de ser un pamflet, d'alguna manera. No? Eh, estava adreçat molt a un públic molt determinat, a un sector ideològic molt determinat, era en valencià, però tenia una cosa de particular que jo crec que és lo, un, aspecte important, i és que era wiki, no? era col·laboratiu, i, i per tant, bueno, doncs un poc era una filosofia que després, amb els anys, ha acabat sent amb els blogs, la creació dels blogs i i les xarxes socials, que en aquell moment encara no, no estaven, pues acaben triomfant, no? que és la de tu fas la teua la notícia. No? És a dir, mm, d'alguna manera qualsevol podia ser redactor, qualsevol podia crear i generar continguts. No? Òbviament, pues, això té els problemes que té, la veracitat que, que té, eh, però, però era una, va ser una iniciativa molt, molt interessant i va, va arribar a tindre prou de, prou de públic. I això, pues, clar, pensant que tenia 20 o 21 anys en aquella època, la gent que s'implicarem en això, doncs, la veritat és una, una cosa que recordo també amb carinyo. Uh -huh. eh, podríem dir ne que part també de la, de la comunitat de col·laboradors d'aquell diari era precisament la dels fòrums de valencianisme.com. Sí, va, ser, va, va néixer d'ahir, no? va néixer eh, exactament va, va ser un, un fill de valencianisme.com, vam veure que, bueno, doncs per què no fem també una part que estigui més adreçada a la informació col·laborativa i, i a partir d'ahir va, va néixer. D'estos fòrums no? també podríem destacar, no? tu comentaves les discussions maratonianes sobre temes, suposa que avui en dia s'obran en nostàlgia, però pot ser no tot el temps passat fos millor, eh, però també per dir fòrum, per exemple, n'hi ha gent com Vicent Baidal que els recorda com a un lloc clau de la seva formació com a, com a valencianista pues espero i confio que algun dia, quan vaig Baidal parla del valencianisme de principis del segle XXI, <laughs> faci referència a aquest fòrum, no? Perquè, bueno, això al final venia a ser un poc l'equivalent, igual sona molt pretensiós el que estic dient, conforme ho dic, però, bueno, a les tertúlies de, de, de, del grup de... les tertúlies valencianistes de Cas i Alert, de, de seu moment, o, o, o de Fuster, o d'altres, no? Pues que se donaven en, en internet, no? eren obertes, qualsevol podia entrar, això fa que no tot el món tinga per què ser erudit y, y, bueno, pues como, como, es el caso de Baidal, ¿no? Pero, pero efectivament jo crec que van jugar el seu paper, no? I com dic, ara, si penses en alguns dels usuaris que van passar per ahir i veus pues, com han anat madurant, eh, professionalment fins i tot, o acadèmicament, o políticament, pues penses, escolta, pues ahí, jo crec que alguna coseta hem, hem aportat al valencianisme d'avui. Uh -huh. I fins i tot la pròpia denominació del valencianisme de construcció, no? que, que vam impulsar i com una cosa que, que superadora de, del propi valencianisme de conciliació, no? perquè en aquella època se parlava molt del valencianisme de conciliació, de, de, de, de tendir ponts entre, entre el, el, allò que se coneixia com a catalanistes i com a blavers, i estava, acabava d'agonitzar, o el Partit Popular acabava d'absorbir la joventut valencianista, estava també el tirano blanc per, des de la travessant del valencianisme, i vam ajudar un poc a dir, bueno, això ja ha donat el, el que havia de donar de sí, no? Ja, ja, ja no se tracta de sentar en una taula un valencianista eh, catalanista o un valencianista néixer Blavero, sinó de, bueno, de, de posar una proposta a la societat valenciana per a que realment el valencianisme pugui creixer. no? I, I ara això queda prou, la veritat és que queda prou lluny, no? Jo crec que arriba un moment en el que que n'hi haurà alguna gent que s'haurà de fer mirar i ells mateixos ja veuran si, si volen o no creuar ponts, no? però que, que el valencianisme ha de fer marxa i ha de mirar a la, a la societat valenciana per oferir-li la seva proposta i deixar alguns conflictes ja en el, en el passat en certa manera, aquestes reflexions que tu ara estàs comentant a data de 2016 eh, podries haver-les signat en 2003 o en 2005 mm. i, el, i la reflexió seria la mateixa. Mm. N'hi ha gent que s'ha quedat on s'ha quedat i no abans. Sí, però, però, però cada vegada són socialment i, i, i per no parlar de políticament, no? més in, insignificants no? les propostes. Eh, jo crec que Compromís ha fet eh, bandera, dins valencianisme de, de construcció i de conciliació, no? perquè fa la proposta identitària i discursiva. Eh, jo no veig ja aquests debats acalorats en, en esta part del valencianisme pel que fa a, a les qüestions identitàries. No? Jo crec que s'ha assumit quina és la identitat hegemònica eh, dels valencians, quin és el sentiment hegemònic, i a partir d'ahir pues, Entenc que hi haurà gent que voldrà treballar per per, per a ampliar aquest univers simbòlic, no? però, però hi ha coses que, que abans, en l'any 2000, generaven un trauma i avui en dia no ho generen. No? Eh, que la senyora Coronada participara en una manifestació del 25 d'abril, l'any 2001, generarà que alguna gent haguem de portar un cordó, un cordó de seguretat, val? de la pròpia organització i avui en dia se veuen en total normalitat. No? I a l'altre costat, allò que se coneix com a l'Avero, que al final no és una altra cosa que, que anticatalanista i de remat antivalencianista, perquè jo, jo insistisc en que qui està sempre atent al conflicte poc eh, ha d'estimar els valencians, qui sempre vol que estiguem a la gresca, eh, qüestionant-nos, dividint-nos i afeblint-nos, pues, al final jo crec que li fa un flac favor a, a la seva societat. Però si en aquest costat jo crec que cada vegada són més insignificants no? I, i tenen menys pes perquè jo crec que una majoria de la ciutat valenciana ha superat alguns conflictes i no té ganes d'eixa gresca. Mhm. Si vols, deixem així esta part de l'Elige tu pròpia aventura anem, i elegim anem per una, altra. una altra de les dues dates. Encara ens queda eh, març del 2003 o eh, any 1990. 1990. Anem a, anem a 90, que tinc curiositat. Molt bé, eh, l'any 1990, no? aproximadament, aquesta data és un poc més orientativa, és quan tu t'apuntes a la teva primera falla, no? Uh -huh. que mhm. fan per allà per Luis Oliaga, uh mhm. -huh. i no sé, conta'ns un poc d'esta faceta de la teva vida, jo crec que un poc més, més desconeguda, però uh mhm. -huh. per lo anterior, no per altra cosa. Sí, no, la veritat és que no recordo exactament la, la data, però vaig apuntar-me a la falla del barri i, a més, eh, jo, jo era, molt, jo era molt, molt fallero. En aquella època recorde que quan hi havia dibuix lliure, per exemple, en classe dibuixava una, una falla, sempre. No? Dibujo libre. I els meus amics ja sabien jo que anava a dibuixar. I, i quan jugava en plastilina eh, feia, feia una falla. I, I recorde que hi hagué una època en la que jo volia ser artista faller, i vaig apuntar... També hi ha un altre que volia ser retorn, no? Bueno, això no és exactament així, ja parlarem d'això. <laughs> però però, però m'interessava molt... El que passa és que jo sempre he sigut molt desastre en les arts plàstiques, no? en les mans. Després quan van arribar els ordinadors ja vaig eh, <laughs> avançar una miqueta. I, i recordo que jo estava en la falla de Mario Mariola Granada, la 124, a la falla del barri, eh, els pares, els, els, els, meus pares van fer una pandilla no? d'amics en la falla, perquè la falla és un lloc de sociabilització, no? de socialitat eh, magnífic, de gent del barri, i donar la casualitat que, que aquestes pandilles de pares tenien tres o quatre fills de la meva edat i tres o quatre filles de l'edat de la meva germana, no? per tant, era, era ideal perquè, perquè a més a més els divendres se van saber a la Junta i, i bueno, doncs els, els xavals estàvem junts i les xiquetes estaven, estaven juntes i, i així van passar uns quants anys fins que eh, a l'adolescència, per una qüestió econòmica, eh, purament, s'hagueren de borrar de la falla perquè no mos donava per a pagar les quotes de, de quatre persones, no? i també coincideix en l'època de l'institut, que, és un, que continua sent una, una de les assignatures pendents que hem d'abordar. N'hi ha un moment en, en la vida d'un jove faller la qual bueno, doncs vols eixir un poc del casal perquè en falles vols anar amb els teus amics de l'institut, vols eixir en falles, i anar, no estar tan controlat pels pares, i ahir el sens faller sempre, sempre ho nota, no? i en aquest cas doncs, va coincidir a més amb aquesta situació econòmica i va costar més eh, tornar-me a enganxar. No? Però, però en aquells moments jo recordo que això volia ser artista faller, de fet eh, la meva falla uns quants anys la va fer eh, Ramon Espinosa, que era un artista prou, prou sonat en el seu moment, havia guanyat alguns primers premis d'especial en la falla eh, l'antiga Campanar i, i recorde fins i tot algunes converses de mon pare parlant amb ell de veure com podia clavar-me el taller, a veure quin futur tenia ahí i bueno, pues, eh, porté un artista faller un poc frustrat dins, però bueno, crec que Estàs en sentit dels falles no s'han perdut, no perdut massa, no s'han perdut massa. Uh mhm. -huh. I bé, com tu has dit, no? eh, a l'adolescència tu deixes, que d'altra banda és un, una trajectòria prou habitual en el món faller, i ja només ens queda que un últim punt de partida de la teva biografia, que seria aquella, crec que és una nit de la planta de l'any 2000, Mm -hmm. que és quan, <laughs> entre cometes, decideixes apuntar-te a un altre tipus de falla. Sí, exacte. Això va ser eh, una nit electoral, una nit electoral no coincidia exactament en un 15 de març, però no sé si era un 12 o un 13, eh, de març de l'any 2000. Eh, recorde que, que vaig anar una mica a veure la, la plantada de la falla d'Ortifus de, de Clonmento, uh mhm. -huh. Jerusalem, no? era aquella de les campanes que parlava sobre el monestir de Cluny, i una, una falla genial, molt recordada d'Ortifus en, en, aquella, en aquella plaça. I, i recorde que, que bueno, pues tenia interès, jo tindria 17 anys en aquell moment, 17 anys, i havia estat desen, prou desenganxat del moviment associatiu, eh, havia virat el meu valencianisme d'unes posicions pues, més pròximes al, al valencianisme pues això, no? de, de, de les províncies i, i d'aquells postulats un poc de conflicte, pues, en l'adolescència havia llegit molt, havia... i tenia interès per un valencianisme això, de conciliació, un valencianisme pues, eh, més, més valencianista, no? I més sincer en aquest sentit. I, I tenia prou expectatives per veure què passava en Unió Valenciana, perquè l'època de Villalba, d'Hèctor Villalba, eh, havia despertat algun, eh, algun interès i jo crec que Héctor volia superar eh, aquell passat anti no? i apostar pel pro, però bueno, no recordo exactament, jo crec que en aquell moment ja va entrar Chiquillo, o estava a punt, Unió Valenciana no s'acaba de decidir per ser valencianisme, valencianista realment, eh, no tan conservador, eh, més marcadament eh, valencianista i sobretot marcadament pro, no, no tant anti sinó a favor dels valencians. Mentre que el bloc, que, que no venia per a res de la meva, la meva tradició, estava fent avanços sincers en aquesta direcció. Vaig, plantejar, vaig plantar-me allí, tal, tal qual, en 17 anys, en la seu electoral, i, i vaig explicar qui era, d'on venia, què pensava, i vaig ser molt ben tractat, la veritat. Vaig, eh, vaig trobar-me allà gent que, que, bueno, que a priori podia haver-me pensat que eren molt, difer molt diferents a mi i que acceptarem prou bé la, aquesta pluralitat no? i aquestes diferències i, i bueno, pues, el cas és que me vaig, a, vaig acabar enganxant-me. No? La veritat és que no m'hauria pensar mai que hagués entrat en política no? I, i, i, i possiblement Eh, de vegades pensa, si fora extremeny o si fora vasco o gallec, no sé si estaria en política, igual estaria en una ciutat culinària o estaria en qualsevol altre tipus de... o en un grup de teatre, que és una de les coses que, que també m'agrada o, o que haguera fet, no? Però, però jo crec que els valencians necessiten política pròpia i, i, i hi ha coses que, que em pareixen absolutes injustícies històriques, com el tema del finançament o, o, la, o la pròpia, el, el propi conflicte identitari, no? que, que, que estiguen jugant així en, en, en els valencians, que estiguen sempre jugant a dividir-nos i, i el meninfotisme és històric i que, que facin de, de nosaltres el que vulguin, a mi m'en sent prou. No? I jo crec que va ser una de les coses que me va, pues, en 17 anys, me va, me va motivar per a, per a pegar el pas. Uh -huh. A aquesta llista també podríem sumar-li el tema del corredor mediterrani correu mediterrani, que en aquella època no, no tenia massa consciència, però que efectivament ara és un dels temes que, que els valencians eh, més ens hauria de, de preocupar. Jo crec que a vegades la gent no acaba d'entendre què és això, del correu mediterrani, però és un tema vital per a la nostra economia, per a les empreses. No? L'altre dia ho explicava el diputat Valdoví en, en el Congrés. No? Diu, bueno, pues el correu mediterrani eh, permetrà, i el túnel passant, per exemple, no? que és el que ha de facilitar aquest corredor, que la Ford, per exemple, no? que és una indústria tan important eh, per als valencians, pugui enviar els cotxes 400 euros més barats. No? I això la fa més competitiva. I si la fa més competitiva són també més llocs de treball. I, i per tant, més diners no? i més recursos. I, I és un exemple només, no? Imagina't la, la, les taronges o l'agricultura en general, no? pues el, el corredor metrani és un tema dels, de, més marcats en els quals se veu la falta de compromís del govern central y más concretamente del Gobierno central del Partido Popular, no? de, Fomento, que, que sí, que sí, que sí, pero es que no, que no, que no. Esta misma semana eh, en que, el Ministerio de Fomento se olvidaba del tema en Europa, que es un lugar de abordar, y no? y y se, se feía el yonguis y no, apostaba no eh, apostaba per, per defensar el corredor mediterráneo. Y parece que en Europa lo tenemos que, que sí. O igual es que tienen tenemos más claro en Madrid Igual és que tenen massa clar que el corredor mediterrani és molt important per a la nostra economia i per tant no volen activar-ho per això, no? Jo crec que aquest és un tema més en el que en el qual eh, els valencians haurien de fer eh, pues, alçar la senyera i anar tots a una veu no? I, i, i tindre aquesta unitat que, que tantes vegades eh, trobes a faltar i, i me fa la sensació que, que el Partit Popular no ha entès el que és el túnel passant i la necessitat i ha preferit pues, passant del túnel, no? estar passant del túnel i, i, i obviar-ho. I jo crec que és una cosa que, que hem de fer molta pedagogia, perquè ja, ja, ja està bé, ja està bé que els valencians se'ns se, se discriminen en qüestions com esta, com el Parc Central o com el finançament autonòmic. No? Tornem un poc no, al fil de la, de la conversa, eh, tornem a aquest any 2000 en què decideixes afiliar-te a, a un partit com el Bloc, que en principi no era el que, el que més a prop tenies, i, i bé, a poc a poc se produeix una evolució en, en, en lo que seria el propi bloc nacionalista valencià. També se produirien altres episodis d'extraparlamentarisme sí. quan pareixia que estava més a prop. Eh, com era per a un xicot més o menys normal militar en un partit com el Bloc, que per aquesta època se veia com a qualsevol cosa excepte normal? Però jo crec que el, que el valencianisme... Eh, I no el culpe, eh? jo crec que és una... Bueno, a veure, no el culpe, però sí que responsabilitzes, no? Jo crec que el valencianisme ha viscut sempre, i més el, el darrer progresista i, i inspirada d'alguna manera també en, en el pensament de, de Fuster, pues, ha viscut sempre a la defensiva i ha viscut a la trinxera i per tant no tenia una proposta per a construir sinó per a defensar-se i es dir estem ahí, no? un poc com una reserva som una reserva eh, indígena i, i, i bueno, jo crec que això pues, és una actitud des del punt de vista quasi de la psicologia social pues, prou lògic quan estàs sent massacrat eh, per, un altre, per un valencianisme que moltes vegades no era tal, sinó que era una altra cosa vestida de, de valencianista, no? Però, clar, això coartava qualsevol tipus de possibilitat per a, per a créixer, no? Així a València hi ha hagut una, una, una, una anomalia, no? que està estudiada per, per gent com, com Rafa Castelló, en la seva tesi doctoral, i és que normalment en qualsevol territori, en que, que aspira a tindre un nacionalisme o un moviment eh, propi, el conflicte se genera entre els que se senten, pues això, més, eh, bueno, pues algun exemple, més càntabros, no? que espanyols i els que se senten més, més espanyols que càntabros, per exemple, no? els que, els que se senten més eh, respecte a una identitat pròpia o la identitat del, de l'estat en el qual estan en marxa. Però a València no, a València ha passat una cosa mm, diferent, i és que el conflicte estava dins de, del propi moviment, és sigui, dins del propi valencianisme. Entonces, l'enemic era... És com allò del Frente Judaico Popular i el Frente Popular de Judea, és a dir, en, entre els que havien de tirar del carro i, i dir-li al poble valencià, eh, despertem, que, que sí, no pinten fava, estava la guerra. Entonces, clar, si això eh, funciona així, en aquests paràmetres, eh, impossibilites qualsevol tipus de, de creixement. Perquè, a més a més, li estàs dient a la gent que t'ha de nutrir a tu el teu moviment que no la vols, que és l'enemic, que són els catetos, que són els paletos. I, i, i per descomptat, pues, si a més a més te poses a, a, a 40 passos per davant, no pots liderar res. Lideres quan vas un pas per davant de la societat, que és quan pots eh, ser seguit no? i pots fer pedagogia per a la gent de seguisca. Però quan t'ubiques ubiques a, ja no a 40 passos, sinó de vegades en la estratosfera, és molt difícil que lideres, no? jo crec que el valencianisme en aquella època li passava això, però, però no, el, com dic, no el culpe. Jo és que crec que és una reacció molt lògica eh, i també crec que, que en el seu moment eh, pues, no n'hi ha res més antifusteria que un fusteria ortodox, perquè al final Fuster el que fa és una provocació, i un plantejament per a ser corregit, i ell mateix ho reclama. I ell diu que mai hauria d'haver escrit aquest llibre, que hauria d'haver sigut un altre, i, i demana a la gent que li corregisca. I el primer en corregir-ho és Ernest Lluc, des de la via valenciana, des de la part econòmica. Després arribarà altra gent com, com Lluís Vicent Marquès, des del punt de vista de la sociologia. Moltes de les... Ell el que fa és, d'alguna manera, fer aquesta provocació per a incentivar que les, les ciències socials comencen a investigar, no? I, i van eixint estudis, van eixint documents, van eixint gent que se preocupa per, per, per conèixer el valencianisme propi, no? Eh, Alfons Cucó, que estudia el valencianisme de la preguerra i veu que, que escolta, que, en, que en els anys 30 n'hi havia, havia un moviment valencianista eh, més o menys respectable i, i que això no, no s'ho havia inventat eh, Fuster i quatre universitaris, no? De fet, aquest valencianisme en este mateix ajuntament on estem gravant hi va haver grup parlamentari propi valencianista amb gent de la llista monàrquica i gent de la llista republicana. Clar. Resaborent tot el que m'estàs contant tu de la d'època dels 80, 90 i fins i tot 2000. Clar, però aquesta gent, això encara molt, moltíssima gent, moltíssima gent de les que van a les manis, de les que se denominen eh, valencianistes, ho desconeix, no? Perquè no ha tingut una, una socialització en, en ese discurs, en aquesta història, en aquesta època, i per tant és molt difícil que puguis estimar una cosa quan la desconeixes, no? Jo crec que, que, que en tot cas tampoc s'hem de solucionar en això, perquè eh, sobretot el que hem de mirar és cap al futur, no necessitem tindre referents històrics per a, per a construir el futur, però és que a més a més els tenim, no? els tenim i com dic, i com bé dius, eh, pues són molt diferents del que se podríem imaginar, no? i alguns dels conflictes que després dels 80 van ser eh, tan sagnants ja estaven en aquella època, però no eren, no eren tractats de la mateixa manera, no? i era una cosa pues, de diversitat, de pluralitat. I ahir el que passa és que els valencians eh, van tenir molt mala sort també en la guerra, no? en la guerra civil, perquè arriba just en el moment, si no m'enganye crec que la, la pròpia propugnació de l'estat d'Autonomia valenciana estava prevista per al 18 de juliol, <laughs> aquell, el dia de l'alzamiento nacional, i això pues, va, va refredar no? les aspiracions d'autonomia i autogovern dels valencians i, y va a evitar, pues, de alguna manera, eh, mitificar i ser, i ser valencianisme, no? com, com si ha passat en Catalunya en el catalanisme o, o, o en els bascos. No? no va entendre sort en això i, com dic, jo crec que seria interessant que la gent coneguera més història no? de, del valencianisme de la, de la república i veiem que n'hi havia gent de dretes, gent d'esquerres, gent que volia Federació Catalunya i gent que parlava de la nació valenciana eh, o el Regne de València sense cap tipus de complex i que encara que tenien líos sabien reconèixer-se entre ells com a, com a valencianistes. Eh, en certa manera no parlaves d'un valencianisme estratosfèric que anava massa per davant del poble i fins i tot li parlava de coses que no tenia Eh, a partir de l'any 2005, tu com a secretari general crec que del Bloc Jove, no? de les joventuts del, del partit, eh, tens l'oportunitat de posar en, en pràctica un altre tipus de valencianisme. Mm -hmm. Què és el que ocorre a partir d'aquest moment? Bueno, pues, pues per a no dir mentides, sí que puc dir que n'hi hagué un poc de resistència de vegades, no? Jo, bueno, en alguns sectors, en algunes comarques que, que no havien viscut... Jo crec que, veure, en València, si tens 13, 14 anys, i en, en els anys 90, o finals de 90, principis del 2000, pues és normal que socialitzis amb un determinat discurs, val? si llegies les províncies, anaves a Mestalla, eh, participaves del Montfaller, que entengueres el valencianisme d'una manera, mentre que si estaves en Dènia, per exemple, no? pues, possiblement eh, estaves en una, <laughs> en una penya del Barça i eh, gent que havia viscut en la UPB i tenies uns altres referents, no? i per tant no t'entenies, no entenies molt bé eh, per què l'altre feia això, no? Perquè a més t'havien d'explicar la història d'una determinada manera i te feien creure que, que, que, que, que, que, que l'altre era el malo, no? era el roïn de la pel·lícula i bueno, pues, puc dir que vaig tindre resistències, no? jo recordo pues, això per a molta gent, en aquella època jo era el blavero, era el fallero i, i, i ho dient pues, en cert eh, eh en alguna contada ocasió pues, un poc de manera despectiva però, bueno, però no sé si sóc un inconscient o què, però jo vaig eh, posar-me allí, vaig posar-me a treballar, vaig explicar quina era la meva proposta. La meva proposta era unir el valencianisme i, sobretot, unir els valencians, caminar en aquesta direcció. I, bueno, pues ahí està el, el resultat, no? I jo crec que, que al final el treball també té legítima i, i bueno, jo crec que alguna, alguna cosa haurà ajudat per a que el valencianisme avui siga, siga el que és. Mm -hmm. Encara que el gran creixement de lo que ja no seria Bloc Jove sinó Joves per Compromís ve a partir de la creació de la coalició, sí que és veritat que el 2005 més o menys, que és quan tu agafes les regnes de, de l'organització, existien les Joventuts d'Esquerra Republicana, existia mm -hmm. Maulets, existia fins i tot encara Unió Valenciana, mm -hmm. i jo crec que ja podem dir que a efectes pràctics d'això queden les restes, o en alguns casos que directament ni existeixen. No, I el que és, el que és millor encara, no? que alguna d'aquesta gent pues, ha confluït, no? i, i bueno, pues, hi ha gent provinent de, de Maulets o de l'esquerra independentista, eh, i hi ha gent provinent de, de l'òrbita de, de joves nacionalistes Nova Valenciana, no? que, que, que també estan en sa causa, o, o fins i tot gent de la, de la plataforma juvenil valencianista, pues, que gent que, que, això, que per la seva adolescència, el que siga, eh, havien social, socialitzat en un discurs, és el que havien mamat i veien com a lògic i normal, en, una, en un sentit o un altre, i en el moment en què comences a, perquè també en l'altre costat, no? si vas a, determinades manifestacions, escoltes de determinats grups de música, algunes lletres i lletres determinades coses, doncs, bueno, doncs tens una part de la història. No? Però jo crec que, que, que com dic, en algun moment en, en, el, en el que te comences a plantejar les coses per tu mateixa, comences a reflexionar, a llegir altres coses, altres coses, altres fonts, eh, participes en els fòrums, no? fins i tot, com en valencianisme.com, i veus altres pares i dius, che, pues si és que este d'ací en el fons també vol el mateix que jo, no? i és defensar els valencians. Ho fa en altres paraules, en altres símbols, igual, ho fa d'una altra manera, però al final vol el mateix, no? i és que els valencians tinguem dignitat, que els valencians eh, tirem, tirem cap avant. I, i quan fas això, doncs jo crec que al final tampoc no és tan difícil arribar a una, una proposta de mínims. No? Mhm. També no va ser durant aquesta època en què tu estàs al capdavant de l'organització que al bloc jove entraria un xicot, no? que per aquella època, si no m'equivoco, era com el número 2 de les associacions eh, LGTB de l'estat espanyol, que és Fran Ferri. Com vas aconseguir que un xico com ell entrara en un partit com el bloc? No, eh, en ese moment Fran estava clavat, però no, no tan clavat en, en el món LGTB, però sí que mm, ens van presentar, va aparèixer una persona eh, molt responsable en el seu treball, era prou tímid, val? no era una persona que, que parlara molt, que jo, jo li tirava molt més morro que, que ell, i, per, i possiblement per això li vaig tirar morro i el vaig enganxar, però una persona molt treballadora i molt organitzada, no? i donava... I de fet, eh, bueno, pues un poc la, la inversió en ell va ser enviar-lo al Consell de la Joventut, que és una escola de ciutadania, perquè és un lloc en el qual te relaciones amb altres joves que molt diferents a tu, no? perquè jo també he passat per ahir i he treballat amb gent molt diferent, en gent de noves generacions, de la OGE, de UGT, Comissions Obreres, d'Esquerra Unida, i tots remanten la mateixa direcció no? per aconseguir determinats projectes. Fran va passar per ahir, per Consell de la Joventut, una vegada com a representant del Bloc Jove, i bueno, pues, després mira si ens ha sorprès que ha arribat a ser el síndic avui de, de compromís, no? Menos mal que era tímid. Menos mal que era tímid i bueno, jo crec que, que se va anar soltant Fran i, i, i efectivament també va fer molta, molta trajectòria en el món LGTB, en la defensa dels drets de la diversitat i bueno, jo crec que també la gent que treballem que que hem treballat en aquesta diversitat, no? pues tam, tenim, som d'una altra pasta perquè, com dic, estem acostumats a, a la diferència i a no fer de la diferència un problema, sinó bueno, pues una oportunitat. Uh mhm. -huh. Eh, si no m'equivoque, tu deixes el, el, la directiva del Bloc Jove en l'any 2008 mm. Mhm. i, si no m'equivoque, també ho deixes eh, abans d'acabar el que seria el teu mhm. mandat, mm. és a dir, tu deixes a mitges. Ho deixes a mitges, sí, perquè eh, jo crec que, que en esta vida eh, la paraula dimitir s'hem de s'han d'acostumar a, a, a fer-la servir i a més sense traumes, no? I, perquè en un determinat moment tu adquireixes un compromís amb una determinada cosa i pots dir, bueno, pues les circumstàncies personals, les polítiques, les socials, les que siguen, fan que, que no, que no, que no que, bueno, pues que repenses aquesta decisió i que veges que és millor que siga un altre equip o una altra persona la que, la que encapçale. En aquell moment va ser sobretot eh, qüestions personals, també polítiques, però sobretot personals, que van dir, bueno, doncs necessite prendrem una pausa, i vull prendre una pausa perquè ara mateixa crec que és, seria millor que, que prengui aquesta decisió. I ho vaig fer sense, sense massa traumes, me vaig eh, bueno, pues, desintoxicar un poquet de la, de la política, un, un parell d'anyets, sobretot, i després vaig tornar i, i jo crec que, que és una cosa que, que, que és sana fins i tot no? Quan, i sincera sobretot que, que en un determinat moment digués bueno, pues mira, en aquestes condicions crec que, que el millor és que faça, me fas un costat i, i passi a una altra persona i sense, sense problemes perquè ningú no som imprescindibles no? I, i, i a més a més pues, hi ha moments en els que uno pot necessitar prendre aire i dir, bueno, escolta eh, vaig a fer altres coses no? ho vaig fer i, i, ho, i ho podria tornar a fer si no m'equivoco, vas estar treballant per a una ONG en, en captació, que és una mm cosa, jo crec que molt complicada, perquè ahir has d'arribar a un mínim mm. setmanal, si no m'equivoco. En aquest cas, he de dir que no ho haguera fet per qualsevol. De fet, vaig presentar a algunes eh, entrevistes de treball i em van agarrar i, i no vaig acceptar el lloc perquè no m'agradava en aquesta condició. Jo crec que a veure, jo en els meus treballs sempre he buscat alguna motivació més enllà de l'econòmica, no? Òbviament, jo havia de sobreviure i per tant necessitava un sou i un jornalet per, per pagar les factures, sobretot perquè me vaig emancipar molt pront, no? Els 21 anys crec, me'n vaig anar de casa i, i per tant havia de treballar. Però en aquest cas, la, les, esta ONG treballava molt en una filosofia molt pròpia d'una ONG, no? i per tant tenia aquest estímul, com dic, de, més enllà de l'econòmic, saber que el, que el meu treball estava servint per alguna cosa, per a la societat, no? i en aquest cas eh, era Metges de Fronteres i, i una entitat que treballava en l'atenció la, primària, a, bueno, atenció sanitària a, a la gent que més sol·licitava en conflictes, en situacions d'emergència. No? Però més enllà d'això va ser un treball mm, molt constructiu per a mi, perquè era un treball de carrer, era un treball de, en el que has de tindre molta, molta tolerància a la frustració, val? has de parlar molt a la gent, has de mirar-la als ulls, i jo no tractava de vendre-los res, no? no és perquè, com dic, en altres jocs eh, requereixen d'equips que igual t'estan venent una enciclopèdia que fer-te una targeta de crèdit que apadrina un niño de tercer mundo, no? i així la filosofia era molt diferent, era explicar una cosa i buscar, en tot cas, aquesta connexió. Bueno, t'interessa, jo t'ho he explicat, ara que saps el que és, eh, vols ser, ser part. I era un poc la filosofia no? la, la que treballava. I com dic, jo crec que vaig aprendre molt d'això, no? la tolerància a la frustració, el cara a cara i mirar a la gent dels ulls, eh, a parlar i, i, i generar aquesta empatia. Sobretot, eh, eh, això, treballar la empatia amb l'altra la, persona. Estarem arribant més o menys a 2010-2011, que és l'any de formació de compromís, també la primera vegada que el valencianisme adquireix l'estatus de parlamentari pel seu propi peu, i, i de fet en 2011 és ja quan, entre cometes, tornes a tindre un poc de relació amb les falles, no? perquè és quan entres al Consell Rector de la Junta de la Fallera com a mm. representant de la coalició. Sí, eh, no em vaig desenganxar mai del món de les falles com a faller en excedència, que dic, és a dir, participe de, de la festa, vaig a casals d'amics, estic... Això, però no pague quota. No pague quota, entre altres coses, perquè no podia permetre-ho econòmicament, no? Ja tenia prou en, en, en poder pagar les factures i el lloguer de, de, del piso. Però continué pues, enamorat d'aquesta festa i, de fet, el, de fet, el primer que vaig fer en, en el blog quan vaig entrar va ser proposar la creació dels Premis Bloc i Foc, són uns, uns premis que reconeixen la sàtira a les falles, i banda d'alguna iniciativa més, doncs, l'any 2010, si no m'enganye, eh, creé la sectorial de festes, de, de falles concretament, de compromís. No? Un grup de treball de gent progressista, de gent valencianista, entorn a la festa, no? gent que, que veu que la festa és una oportunitat social, cultural i econòmica i que per tant requereix eh, d'estudi i de programa, no? i generar idees i una espècie de think tank no? també de, de la festa. I, bueno, generem això i, de fet, eh, va prou bé, és prou gent la que, la que participa d'això i, i va agarrant una, una certa notorietat i, i, bueno, i, i acceptació no? dins del món de la festa, especialment quan, quan el moment en el que, en el que compromís se, se fa eh, parlamentari entre les institucions i també especialment de l'Ajuntament de València. Uh -huh. eh, també podem dir-nos que en aquesta època, parlant de projectes que suposa que t'il·lusionarien, també eres no, director de projectes del Tirant lo Blanc. Mm. És una entitat en la qual sempre m'he sentit molt, molt vinculat, perquè hem treballat sempre per la, per la pau entre valencians, per la concòrdia, per construir en positiu. És una, una entitat que, que a més és molt ambiciosa, perquè fa, eh, fa poques coses, però les poques coses que fa les fa prou bé, i, i me donen aquesta oportunitat havia treballat com a community manager en la campanya de compromís, prèviament, eh, portant eh, aquesta campanya que va ser un poc eh, l'eclosió de les xarxes socials. La vitamina compromís també, la, no? La vitamina compromís també l'havia treballat. La és una cosa que, que m'agrada molt, tant el tema de les xarxes socials com la creativitat de les campanyes, no? Explicar, eh, construir missatges, o, o millor dit, construir canals o aprofitar canals per a, per a fer arribar determinats missatges. I, i sí, me posé a treballar en el, en el tirant, que és la, la meva professió anterior a este, a este moment d'interí, no? que suposa ser, ser regidor, i la veritat és que vaig estar molt, molt a gust. En... I a vegades que ho trobo a faltar, eh? Vaig estar molt a gust fent, fent coses pel valencianisme i pels valencians, eh, encara que, clar, òbviament, en un grau de compromís molt diferent del d'ara i tornem a, podem dir, dimissions optades, no? Mm, crec que fon en 2012 quan tu també deixes el, eh, de ser el, el, el responsable de compromís en el Consell Rector de la Junta Central Fallera. Sí, això eh, arriba un moment en el que havia, s'havia parlat d'alguna manera de, de fer una rotació en els diferents organismes autònoms, en tots ells se fa, i per tant cal prendre la decisió de fer-la també en, en el de Juntas de las Falleras. ¿no? El organismo autónomo de Juntas de la Fallera, el Consell Rector, que és el, el, la part política de Juntas de la Fallera, és molt mínim. No? La única funció que té és aprovar els pressupostos, perquè com qualsevol, quan estem parlant de diners públics, la llei exigeix que siguin els, els, els grups polítics, eh, eh, segons la seva representació, qui aproven aquests pressupostos. No? Per tant, l'única missió del Consell Rector era, eren dues reunions anuals. No? El treball estava més a la sectorial, estava més al carrer, als casals, que, que en aquest moment. Se planteja aquesta rotació, vale, amb un cert conflicte en el seu moment, perquè, perquè bueno, havia que prendre la decisió i no era fàcil, perquè s'havia fet un bon treball i en aquest sentit bueno, pues, pues se va prendre la decisió i se va fer una rotació, en aquest sentit va ser el meu company Carlos Aliana, que avui també és regidor, qui, qui accedís. Mhm. I passem al 2015, que és aquella, aquell any no?, que comencem en gener unes primàries on tu acabes sent el, el segon més, més votat, o fins i tot el primer, no? perquè l'elecció de del candidat a l'alcaldia, que sí. finalment font l'alcalde, font Joan Ribó, va per una banda, i a la del la lo que seria llista, mm. el primer que hauria d'haver sigut el segon fores tu. Mm. Eh, com ocorre això? Com te va sentir? Eh, contes un poc això. Bueno, pues... Eh a mi m'agraden els sistemes de primàries perquè encara que crec, crec que tenen defectes, val? i, i n'hi ha que estudiar a veure com solventar-los, però al final és la, la, la militància i la pròpia ciutadania, perquè eren unes primàries obertes, no? la que decidís qui vol, per qui vol ser representat. No? Ja que no n'hi ha... El sistema electoral no és un sistema de, de llistes tancades desbloquejades o, o llistes obertes, no? ja que la ciutadania no pot elegir quina és la llista que vol que es representen, combinem que puga decidir quina gent integra, quina gent conforma i s'allista, no? I em vaig eh, presentar amb el lema Canviar fa boi, no? que, que <laughs> resumia un poc quina era la filosofia que, que li volia donar. I bueno, doncs vaig, eh, vaig ser el més votat en, la, en aquesta llista, com dic, en aquesta votació, com bé has dit, és una votació separada a la de la candidatura de l'alcalde, del candidat a l'alcaldia en aquell moment, Joan Ribó, i bueno, pues, la veritat és que molt content i molt sorprès, no? perquè, òbviament, fins i tot superar en votació a gent que, que estava fent un bon treball a l'Ajuntament de València, que ja eren regidors i, i, i que tenien ja pues, doncs, també més transcendència, no? pues, la veritat és que va ser molt, molt sorprenent. No? I, el que passa és que bueno, aquestes qüestions s'acaben i ese dia, eh, la competitivitat que de vegades imposen les primàries s'acaba pues, en el moment en el que formes part d'una llista i, òbviament, el que has de fer és, eh, és fer equip. De fet, no només fores el primer d'esta elecció a lo que seria a partir del segon lloc, sinó que, si no recorde malament, més del 50% de la gent que aneix a primàries mm. te va votar a tu en alguna posició. Sí, crec que no sé si el 50,1 o, o el 49,5, no? però per ahí estava. Eh, eh, la veritat és que, bueno, pues, molta, com, com, ho vaig viure en aquella nit molt intensament, no? Recorde que no, no m'ho acabava de, de creure. Molta responsabilitat també, no? Saber que n'hi ha tanta gent confiada en tu i, bueno, pues, eh, pues ho agraïs perquè, òbviament, gràcies a ells avui estic així on, on estic. Mm -hmm. I bé, venen unes eleccions, com va dir Joan Ribó en la nit electoral, 3x3 fan igual a 9, uh -huh. i, i bé, qui guanya les eleccions és qui és capaç de formar un govern, uh mhm. -huh. no? I en aquell govern a tu te toca la regidoria de, de festes, encara que també s'especulava que podria haver sigut Galiana el, mm-hmm. el titular. Mm-hmm. Eh, com, va ser, com va ser aterrar a l'Ajuntament? Bueno, aterrar va ser eh, terrorífic, eh? <laughs> i que més rima, no? perquè això és una administració molt complexa, molt lenta, eh, n'hi ha que saber com funciona cada cosa, i, i encara avui eh, de vegades penses, hosti, che, com costa moure les coses, no? Així per a comprar un pot de tomata no és com anar als, al mercat eh, i, i, i comprar-lo, no? Així has de fer un expedient per cada cosa i, i tens uns plaços i les coses mm, per a fer algo que vols fer d'ací sis, sis mesos has de començar ja i possiblement ja estàs arribant tard, no? I entonces és un aprenentatge, la veritat, eh, un aprenentatge continu que jo crec que, que no, no acaba mai, i que has d'aprendre no, a fer-ho. Òbviament, després d'un any doncs, ja tens moltes més ferramentes, saps més mecanismes, saps quina tecla has de petar per a cada cosa o, o intentes, i, però bueno, la veritat és que va ser, va ser complicat, va ser complicat, i més en aquesta administració, doncs, en la qual, eh, bueno, doncs, és que estem parlant de 24 anys del govern del Partit Popular, estem parlant d'un quart de segle, estem parlant de diverses generacions que han viscut eh, no només amb una alcaldessa determinada, sinó amb una manera de governar eh, que tots coneguem, no? I canviar el xip en algunes coses costa molt. Perquè, ai, això s'ha fet aixina tota la vida. Això sempre s'ha fet aixina. és que jo això mai no ho he fet, no? Pues és una cosa que a vegades passa en els propis funcionaris i per no dir fora, no?, en la, en la societat. I, bueno, i la meua, el, la, la meua, el meu mantra en aquest sentit, la meva resposta és, bueno, i si ho podem fer millor? I si trobem una mi millor manera de fer-ho? I de vegades pues, te compte que sí, que una manera millor de fer-ho, i altres dius, no, bueno, pues, se fa així perquè, perquè realment és l'única manera la que se pot fer, no? Però, però jo crec que és un aprenentatge i, i bueno, això és com els treballs, no? De, Ai, és que nadie, no, no teníem experiència de govern, eh, com, a, com a partit sí, no? però la gent que conformem este govern però això és com el que com el que se queixa de és que no me donen mai... Me, me demanen sempre experiència per agarrar el treball i si no me donen treball com vaig agarrar experiència, no? Jo crec que després d'un de, de any i, i pico tenim ja aquesta experiència, sabem com funcionen les coses i sabem sobretot també què volem canviar. Uh -huh. Eh, al principi de l'entrevista has parlat un poc de les províncies, no? com una espècie de bitxo que convertia la gent en anticatalanista, coses així rares. Eh, com fon l'aterratge concret d'aquest nou equip a el que són les falles? Mira, complicat perquè perquè n'hi ha un mantra, no? n'hi ha un marc mental en la gent que és que veníem a carregar-se les festes. I quan tu tens aquest marc mental en el cap, qualsevol cosa que faces eh, eh, la, la interpretes en aquest sentit. No? És com si tu penses que algú que tens davant és un assassí, pues, doncs, si, si va a donar-te la mà tu penses que va a treure una pistola. I això pot ser molt surrealista, però en alguns casos ha passat. I si n'hi ha gent que està alimentant això a base de troles i mentires, no? I, i contínuament eh, pues això, no? fent gran la bola, la trola, i diguem que anem a carregar-se les falles, que no n'hi haurà frena, que no n'hi haurà mascletà, que no anem a tindre, que enguany no ficarem Belén, que no n'hi haurà Sant José en la cabalata de Reyes, que no tirarem caramels, i tantes xorrades que s'han dit, pues al final clar, n'hi ha gent que se les creu, se les creu i patís. I a mi és una de les coses que més em preocupa, perquè empatissen el patiment d'alguna gent, per les quals les festes són, són eh, una, una, un gran valor, no? I, i efectivament, emocionalment, tenen un gran pes en les seues vides, i pensen que hem vingut així a carregar-se-les, no? És allò del si vinic i rigui festes, no? que dic moltes vegades, que, que arriba a ser ridícul conforme alguna gent eh, ho repetís i, eh, contínuament. De fet, jo crec que després d'un any eh, s'ha desactivat això, no? I s'ha vist que no, no s'han encarregat les festes, no s'encarrega les festes, que en algunes coses fins i tot eh, s'hem atrevit a innovar i a millorar, que hem vingut a fer millores, que, que s'ha fet que guany el cartell de falles ha passat de guardar-se un calaix a estar present en tota València, en Madrid, en Barcelona, en les estacions de la Renfe de mitja Espanya, fent promoció, que per primera vegada Televisió Espanyola feia la crida o la mascletà del dia 19 pel, canal, pel propi canal internacional també, no? que les falles tornaven a, a Fitur, que l'exposició del Ninot passava d'una carpa al Museu de les Ciències, que el Museu Faller és ja oficialment un museu i que fem una reforma, que restaurem les roques, que aconseguim donar eh, eh, subvencions també per a cuidar la Setmana Santa, no? eh, 70.000 euros ara per a restaurar els passos, que, que, que fem una festa de cap d'any, que aconseguim que Espotjove torna a ser atractiu i, i que els principals dissenyadors de cartells vulguin participar en nosaltres. No? Que la fira, la gran fira de juliol, la fira de València, arriba a cada barri de València, eh, sorprèn i desperta i emociona tota una ciutat. Quan fas totes aquestes coses que se fan col·lectivament, dic, no és responsabilitat del regidor, sinó d'un equip molt ampli, pues jo crec que, clar, eh, els que diuen se van a carregar les festes ho tenen molt complicat, no? I això pues, genera més confiança i se torna en contra d'aquells que propugnaren i s'estroles. Podem dir no, que en certa manera això que fins i tot s'ha arribat a fer, no diria burla, però sí paròdia de la pinya, el convoi i tantes, podem dir, paraules eh, modernes, eh, naixia per a precisament intentar eh, contrarrestar eh, este malestar o aquest estat d'opinió en contra del govern nou? Clar, és que el, eh, l'oposició, que en aquests ciutats existeix, òbviament, i està més en, en la gent que en els polítics, perquè jo crec que Ciudadanos estan, encara no s'enteren molt bé de, de com funciona l'oposició i, i no es trauràs de dos o tres frases que diuen, no? Están muy descoordinados, son ustedes esclavos de la ideolo ideología radical del señor Ribó. I el cas del PP, que clar, el Partit Popular, el 90% dels seus regidors estan imputats per corrupció. Eh, únic que, és porta, el que és portaveu és perquè és l'únic que no està imputat, eh, que no han manejat eh, fitxa per regenerar-se, que estan en tots els líos eh, de corrupció que n'hi ha eh, a València, que, que, com dic, estan absolutament desmoralitzats políticament, no? pues l'oposició està sobretot en la guerra de guerrilles, no? I, i han agarrat el tema emocional i festiu com a, com a llança en molts casos per a fer oposició perquè les emocions són manipulables, els sentiments són delicats i com dic, eh, pues, possiblement eh, fer una crítica als pressupostos no alça tantes passions com dir que no se van a repartir caramels en la cabalgata o que estem en contra de la Mare Déu, no? Eh, que se va arribar a dir un cartell que va fer una associació eh, privada, eh, utilitzant la, la imatge de Mare Déu, que, que el propi alcalde o jo mateix vam dir que, bueno, que no es pareixia massa apropiat, se va arribar a dir que l'havia fet l'Ajuntament. No? Quan facis la guerra de guerrilles, a més amb aquests temes tan emocionals, per a tractar de desgastar a, a un govern, pues, bueno, pues, estàs generant una situació delicada en alguns, en alguns casos, però molt poc productiva i molt poc constructiva no? per, a, per a la societat valenciana. Mm -hmm. I ara que ja tenim, podem dir, no, un més d'un any de regidoria, quin és el balanç que fas i quina seria la teva desiderata d'ací a 2019? bueno, pues el balanç que faig és molt positiu per allò fet. Eh, eh, hem fet moltes coses, no vaig a repetir-me i a incidir en, en tot allò que hem aconseguit fer. Tenim un gran repte que és que, que les festes siguin una oportunitat i deixen de ser un problema, que siguin percebudes per tots com una oportunitat, una oportunitat econòmica, de motor econòmic, eh, social, per la cohesió que generen eh, i també cultural, no? per, per tot allò que mereixen, perquè les festes són cultura i per tant requereixen un tracte d'excel·lència, no? buscar-lo el millor i aprofitar-les. No? Moltes vegades he escoltat allò de ai, si els catalans tinguin les falles, el sucre li traurien. I, bueno, doncs no, les tenim els valencians i anem a aprofitar-ho, no? anem a aprofitar-ho com una oportunitat. I això requereix pues, aprofitar les oportunitats, el potencial que tenen, però també corregir els problemes que genera no? i tractar de fer, de fer front. Per tant, el meu, el meu desideratum és sí, sí, que ens deixen treballar, que ens deixen treballar perquè tenim projecte, tenim idees i tenim capacitat de diàleg per assentar se a parlar i treure el màxim profit a la cultura festiva, que jo crec que és una de les oportunitats que, principals que tenim a València. Ho diria en alguna ocasió, no? jo crec que, que uno quan va a Berlín va fer una visita al mur de Berlín, quan va a Amsterdam va veure molins o les, les fàbriques de formatge, quan va al Regne Unit va a veure el Big Ben i quan va a València eh, ha d'anar a veure l'Horta, l'Albufera i les nostres festes, sense complexos, i no tenen tampoc complexos per això, no? Perquè és allò que ens fa únics, ens fa especials, ens fa singulars i per tant ens fa competitius. La gent no va vindre a València a veure una carrera de cotxes eh, que pot anar a veure en Singapur o en Mònaco o on siga, no? eh, i que a més a més és només una oportunitat per al negoci de quatre eh, i per a altres coses no? que, que, que, que encara s'hauran de jutjar no? i sempre associades a la, a la corrupció hem de fer de, de la nostra cultura festiva i en general de tot allò que ens fa especials una oportunitat i l'hem treballar en calma no? i per tant qualsevol conflicte i qualsevol intent per desestabilitzar de gent que vol desestabilitzar el govern en realitat estan desestabilitzant les festes. Volen anar en contra del govern, però no se donen compte que estan anant en contra de les festes i estan anant en contra de València. I jo us demanem, per tant, responsabilitat, perquè jo crec que després d'un any la gent s'ha donat que fins i tot moltes vegades t'ho diuen, ja puc estar d'acord o no en la teva ideologia, el teu partit, tal, però esteu fent un bon treball. I jo crec que això és eh, el, pues la, el, el millor balanç que se pot fer després d'un any de treball que ha sigut molt intens. Conjugar alta cultura i cultura popular era potser, i que anara tot de la mà, era l'assignatura pendent del valencianisme? És que jo això de alta, baixa, mitjana mmm, no ho he acabat mai d'entendre, no? De fet, per això nosaltres no parlem... Això no és la regidoria de festes i cultura popular, sinó és la regidoria de cultura festiva, perquè, perquè des de la cultura festiva n'hi ha i aquesta falsa divisió de, de alta, baixa, mitjana se pot trobar també, no? Hi ha llibres que són una autèntica obra d'art, n'hi ha un concurs de teatre Faller en el qual estan des dels sainets fins a les obres més contemporànies, eh, està la indumentària, està la música, en totes les seues vessants, i en tot cas eh, eh, la cultura ha d'arribar a, a la societat i, i, i cada cosa té el seu públic i el, té els seus gustos, però jo crec que al final estem parlant de cultura, en aquest cas una cultura festiva que per als valencians és molt singular i molt particular i molt rica i, i extensa.